Mm-hmm. uzaklara Bir salın beni gideyim salıncaklara Sallandıkça ilerler belki zaman Belki peşinden akar Ama inan bana geçmez yarısı hala boynu ya da unut ya, Beni unutma ya. ya da unut ya sanki ufukta kaldı Benim için geçmiyor zaman Geçmiyor zaman Neden herkes kendi haklı Biraz da düşünse haklı sor kendine Ben mi haksızım yoksa insanlar mı beni hiç anlamadı Hata bende yok Hata sende yok